Marcel doang, Marcel doang. Gak usah maju. Mana yang oh, iya. belakang dari atas? Deal, deal, deal. Nice. Wah, gan. Mau kabur cowok anjing. Reina, Reina udah mati. Nice. Nice. Mampus lu habis. Nice, tapi ya. Jangan, jangan kelihatan ya. Pakai mati. Baru sofa yang kelihatan. Ampun, ampun, ampun. Nice. pun Ampun, ampun, beneran ampun. semua Arman. Wuh. Dapat tuh open. Astaga, 100 gak mati-mati. Aduh, lagi pembelai. nanti. Ya. lagi, Bang. Nice. Nice. I saw the quest. Perfect. You should run. Men, muncul lah. Ya Allah, goblok. Hmm. Cut lu man. Yeah. Lagi. Aduh, gua fokus gua Nice. Buka ya? Buka, buka, buka. Tapi spike di Wirman. Nice. Nice. One enemy remaining. <laughs> Sabar, sabar. Rame, rame, rame atas, rame atas. Gasaan eh, Maju Maju, maju kaca, maju kaca. Ada orang lagi nggak? Tuh tuh tuh tuh tuh depan tuh. Got one. Peksa. aku. Got one. Grenade out. Wah, gila Ares. <laughs> Gila. Tadi nggak ada orang juga di sini. Aduh. enakan mainnya gue baru enggak anjing push Nice, Wait up, wait up, wait up. Kanan, kanan. Ah, anjing, anjing. Master. Nice, cakep. Kill him, Phoenix. Mampus. Mampus lu anjing. Kami rotet Mampus sekarang jatuh Mampus! Cakep Kaisa. Sabi, eh ini nih, cyber kiri, cyber kiri. Ngentot. Ayo ayo berdua aja berdua. Nah. Nice. Nice! Di kiri, di kiri. Aduh, gua mati. Ambil OP gua Mampus. Ambil OP gua. OP gua. NC tank. Tahan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. Mati jet, mati jet. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Nice, satu, satu. Spike Planting tuh di Mati, mati brimstone. Bisa. Mantap back back back apa ya? terus. Wah, tolong anjing. Tarat sih 80 sih. Bisa heal tapi plantingnya dulu. Masih mainan. Odin ya, Odin ya. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Alarm bot out. Jangan di pick dong ya. Mampus anjing Burnable itu fungsinya buat apa sih, Tek? Aduh, kanan gua. Nice, nice. Oh, anjing, ada yang jahat. Nice, nice. Spectres. Mending dibandingkan itu dong. Nice. aduh. Planting tuh. Mana ada planting? kena Mana ada planting anjing? Enggak, enggak, ya? kena. Kanan. Wah, ngentot beneran. Lu ngapain, Bro? Wah, gila di Bangsat juga lu. Buset, goblok 5 orang, Cok. Eh, Kaisa, Kaisa jangan. Ya. Gua lagi ngeblend, ngeblend. sorry sorry sorry sorry. Iya bener kok gua ini blind anjing. Gua enggak bercanda. tetap mantek cuman tenang tenang gua matiin tapi <laughs> tembak aja set dah aduh belakang lu belakang belakang ini Gak ada orang Ada, ada, ada. Aduh, bikin. Ya, sisa tinggal satu. S, S, S, S, S, kayak semua S, kayak semua S. Di belakang situ sih harusnya. Eh, sabar. Where is my S? Where is my S? Sampain, sampain, sampain, sampain. Tai, ah, ini sampain. Ah. Wah gila.